Добрий вечір, друзі. Я скажу кілька слов. Е, ви знаєте, одна мудра людина сказала, що для дітей треба працювати як для дорослих, тільки тільки краще. Так, от і ми з Петром, і для мене відкрився дійсно е, великий поет, настоящий народний поет України. Я думаю, що ми натворимо ще дуже багато всього разом і для дітей, і для дорослих. Типовий москаль, правда? От, от москвіч натуральний. Схоже? Володимир Назаров, ваші оплески. Такого в Україні ще не було. Маестро? Можемо? Аплодисменти. віку так на світі було, ой багате українське село, люди в нім живуть, як сестри й брати, і не зовсім зачиняють хати. А тоді посеред ночі з пітьми на подвір'я заповзаємо ми, і тоді зникає за мить все, що недобре лежить, а вранці. Шок, шок, шок, пропав вівса шок, і стала сім шматків, і роги з двох биків, і двадцять шість курей, і білий пух з гусей. А хазяйка так хотіла перину, перину, а хазяйка також, також людина а хазяйка так хотіла перину, перину, і я бівся по так. От збрехав, та все збрехав. Наплили собі селяни тинів. І у будах відгодовують псів. Гадають, що в деякий час захистили всі оселі від нас, але знову із нічної відьми на подвір'я запросаємо ми, і тоді зникає замить. лежить, а вранці шок, шок, шок, зникає віз грушок, зникає чорний він, і вулик повний бджіл, і цілий тік зерна, і ліснів сторя. родину, а хазяйка також, також людина, людина, а хазяйка так хотіла перину, перину, я б все поповер. От збрехав, все збрехав. Петро Маха! Володимир Назаров, ваші оплески. Петро Мака! Е, Володимир, е, пане Володимире, ви книжку свою не забрали з автографом, з усім. Люди добрі, там в кінці ноти. Ці пісні всі можна вчити з дітьми, тому що оце от як повільно миті упливають вдаль. Я коли чую оці переклади на лукомор'ї дуб зелений, золотий ланцюг на дубі тім. Ну слухайте, хай діти, якщо воно російське, хай вчать його російською. Але пишіть своє, пишіть наше, щоб воно було не гірше.